Furaha ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, na mtu yoyote anayekupatia furaha ana uwezo wa kukupokonya. Nahitaji utoke toka katika nyumba yangu. Wakati mwingine mwanadamu yafanya matatizo yako kama fimbo ya kukuchapia wewe, huku yeye akiendelea kutimiza haja yake ya kimwili na wewe ukiendelea kuangamia. Rafiki ni njia ya mafanikio, lakini muda mwingine rafiki huyo huyo huwa ni njia ya kurudisha nyuma kimafanikio na sababu ya wewe kukutoa machozi. Muda mwingine unaweza kupoteza kitu ambacho hukutarajia kukipoteza. Lakini Mungu akakuruzuku kitu ambacho hukutarajia kukipata na wakati mwingine unaweza kumdharau mtu usiyemjua kwa mwonekano wake tu. We vipi unafikiria maisha ya watu au? Nakwambia wazi, hakuna maisha pasipo maisha, na mbele ya maisha pana maisha, nyuma ya maisha pana maisha, na katikati ya maisha pana maisha, na pasipo maisha basi hakuna maisha. Msaada wanastahiki kupewa mwanadamu yoyote akiwa anahitaji, lakini hakuna msaada uliokosa malengo. Nikijua kuna msaada wa bure mjini hapa, mtoto anang'ata huyo. Unikijua kuna msaada wa bure hapa. Lakini yote kwa yote, Waswahili wanikisema kwamba mwenda mkwao aogopi kiza, na mtu mwenye miguu aogopi kutembea mikasa ya Kalunde. Yote hayo yanapatikana kwenye mikasa ya Kalunde.